қараша айының сегізінші жұлдыз күні екі мың жиырма екінші жылы тоғыз отыз шамасында алматы өскемен тас жолының бес жүз елу қызмет атқару барысында қарама қарсы келе жатқан жедел жәрдем автокөлігінің астынан өрт шыққанын байқап тоқтатып өртін сөндіріп әкеле жатқан аяғы ауыр әйелді өзіміздің қызметтік авто of the good